Herzlich willkommen. Heute geht es um eine Heilige. Um eine Heilige, die mit dem Zähneputzen zu tun hat und mit einer Zange dargestellt wird. Heute ist der Gedenktag der Apollonia. Die Geschichte von Apollonia ist ganz schön düster. Sie war Christin und starb im Jahr 249 nach Christus. Eusebius von Caesarea schrieb etwa 50 Jahre später über sie, und zwar kommt sie als Seitenbemerkung in einem Brief vor. Sie wurde gefoltert, so wird dort erzählt, sie sollte vom Bekenntnis zum Christentum ablassen. Sie verlor in der Folter ihre Zähne. Der Legende nach beging sie am Ende Suizid. Die Geschichte war so einprägsam, dass im Laufe der Zeit immer mehr Gruseliges zu der Geschichte dazukam, eine Version beschreibt, dass sie kurz vor ihrem Tod noch dem Volk zugerufen haben soll, dass alle, die von Zahnschmerzen geplagt seien und zu ihr beteten, Heilung finden würden. Und in einer Variante der Geschichte spricht eine Stimme vom Himmel zu ihr. O Braut Christi, du hast bei Gott erlangt, was du erbeten hast. In der Zeit von Apollonia gab es keine Zahnärztinnen und Zahnärzte im heutigen Sinne. Es gab Scharlatane, Schmiede und Zahnbrecher. Da lag es nahe, dass Apollonia, der man bei der Folter die Zähne zog, zur Schutzherrin der Zahnmedizin wurde. Im 13. Jahrhundert empfahl der Arzt Petrus Hispanus, er wurde später Papst Johannes der 21. bei Zahnschmerzen ein Gebet an die heilige Apollonia zu richten. Derjenige, der zum Gedächtnis der heiligen Märtyrerin und Jungfrau Apollonia betet, wird an jenem Tag nicht vom Zahnschmerz befallen und 1634 wurde sie heilig gesprochen. Selbst unter stärksten Bedrohungen und dem angedrohten Tod weicht sie nicht von dem ab, was sie als wahr und als Fülle des Lebens erkannt hat. Dieser feste Glauben der Christen aus Alexandrien im heutigen Ägypten ist für viele Menschen über die Jahrhunderte zum Vorbild geworden. Die Heilige weist uns auch heute noch auf einen Unterschied hin zwischen Gesundheit und Heil. Ein kranker Zahn tut weh und muss gesund gemacht werden von Fachleuten. Aber auch das bestsanierte Gebiss bringt kein Heil. Darauf das Heil bei jemand anderem zu suchen, bei Gott und dort auch zu finden. Darauf weist uns die Heilige mit der Zahnzange auch heute noch hin. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag, gerade heute, an diesem Gedenktag für die Heilige der Zahnputzkräfte.